Y esto es lo que... qué guapo, la colada más mágica. Está avanzando prácticamente a metro por segundo. Ya se va a comer esa casa. Y miren toda la lava por ahí para arriba. puede apreciar cómo camina al fondo.